هذا هجوسي وفكري شاب نيرانا جاب البيوت القوية في جزالاتها في حفل غازي الحنان البعت شانا ليلة فرح كانها العيد بسعاداتها مبروك وعداد بارق الوسم ومزانه وقلوبنا تشاركك يا غازي فرحتها هابت تجوسي وفكري شب نيرانه جاب مبروك وعداد برق الوسم ومزانه وقلوبنا تشاركك يا غازي فرحتها دامت لك افراحك باذن الله سبحانه وعسى سنينك سعد والطول مدتها يا غازي يا شهر رمز الطيب وعنوانه نسل الشيوخ في القمه مكانتها يستاهل المدح وحروفه وقفاه عزوة اخوانهم للعز اركانه روس الرجال اللي ما تخيب قوتها احزامك ولا الوفاء اصله وش لسانه اسود في شدة مسالتها ابطال في المواقف المشهود فرسانه درع القبيله ومقادمها وقوه الله واسم الحنين تجعلنا نفخر بفزعتها ووقفاتها المجد مشهود وفي التاريخ برهانه حي الحليلي وهبتها وصفواتها وختامها المسك ويا العود ودخانه ويلا عسى ايامكم دايم من سراتها هاضت هجوسي وفكر شب نيرانه جاب لك يا غازي فرحتها دامت لك افراحك باذن الله سبحانه وعسى سنينك سعد والطوم مدتها يا غازي يا شاه برمز الطيب وعنوانه نسل الشيوخ في القمه مكانتها تستاهل المدح وحروفه وقفانه يا ابو المراجل وفي قلبك مثبتها ولك عزوه اخوان خيب هدوتها احزانك ولا الوفاص وهو سلسانه تلقاه مسود في شدة مسالتها ابطال في المواقف المشهود فرسانه درع القبيله ومن قلبها وقوه واسم الحنان قيمتها ووقفتها المجد مشهود وفي التاريخ برهانه حي العلم العليلي وهبتها وسطواتها واختامها المسك ويا العود ودخانه ويلا عسى ايامكم دايم في صلاتها